a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo trabajo del Grupo Sinergia. Esta vez eh, va a estar focalizado o mm, direccionado a entender mejor y a trabajar la idea de pivot. Para definir el pivot podemos entender que es la capacidad que tienen los pies de los integrantes de, de la pareja de tango de poder rotar en el lugar en el que se encuentran habilitando el cambio de dirección, el cambio de rumbo de viaje en el que ese integrante está transitando. Ocurre específicamente al nivel del metatarso del pie, donde el integrante que realiza el pivot em, coloca su eje virtual de equilibrio y, y luego a través del pivot cambia la dirección de, viaje de su recorrido. El pivot es una técnica que nace ante la necesidad de poder ocupar distintos espacios, tratándose el dango de una danza de improvisación, donde el espacio es compartido por muchas parejas y donde los recorridos y los diseños que van creando las distintas parejas no están preestablecidos. Por lo tanto, una técnica que mm, se ocupe de la repentización de los movimientos, como es el pivot, es fundamental para nuestra danza. Em, para ir comenzando a entender mejor de qué se trata esta técnica, los voy a dejar con Adriana, que en un primer trabajo de conciencia corporal nos va a ir introduciendo en este tema. Muchas gracias.